Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today I will show you a traditional South African treat. I will be showing you how to make hertsoggies. Hertsoggies became popular in the 1920s. General Herzog was elected the Prime Minister in 1924. Supposedly it was his favourite treat. Supporters baked it to sell it to show their support to him. My grandma came to visit us to show us how to make this traditional South African treat. If you like this kind of videos, give the video a thumbs up and subscribe down below. Let's get started. You will need the following. 45 milliliter water, 2 cups of dried coconut, 2 cups of cake wheat flour, 30 milliliter of casted sugar, 200 ml smooth apricot jam, 200 ml sugar, 3 large eggs, 125 milliliter of butter or margarine, 10 milliliter baking powder and 2 milliliter salt. Sift die meel, bakpoeier en sout saam. Vryf die botter in. Voeg die strooi suiker by en meng goed. Skei die eiers. Dis ek moet jy moenie hier moenie geel bykom nie want dan gaan hy nie styf kom nie. Voeg die water by die eiergele. Meng die eiergeel en die droë bestanddele saam. Voeg nog water by soos wat benodig word. Vir die helfte van die beslag en rol dit tot min of meer 3 mm uit. Werk spaarsamig met die meel op die oppervlak. Te veel meel kan veroorsaak dat die koekies hard word. Die koekiedrukker moet net bietjie groter wees as die rande van die kolwantjie van. Ja. Klop die eierwit stuif totdat dit 'n punt vorm. Klits die suiker bietjie vir bietjie by. Voeg die klapper by en roer. Ek kon klits ouma nie die klapper by nie in nie. Dis sy ons so sekerstyf. Voor verhit die oon tot 180 grade Celsius. Skep 'n teelepel konfyt in. Wat gebeur as mens te veel konfyt insit? Dan gaan hy uitloop. Okay. Nou kom die klappe en die eie wit bo. Hoeveel daarvan? Net 'n teelepelkie. OK. En hy moet alles toemaak. Ja. Bak vir 25 minute. laat dit afkoel. Die beslag lewer sowat 30 koekies. I want to thank my grandma for showing us how to make this so Please remember to like and subscribe and I will see you next time. Bye guys. <laughs>